Hola, buenas tardes. buenas tardes. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Em, em, Good afternoon. Ahora vamos a hablar de Now we're distinto a, la, a, las redes, al, bajo nivel, em, sobre ah, we're going to una, de las preocupaciones del grupo LACNO. Sabemos que siempre la culpa del DNS. Entonces, always blame the DNS. entonces, es importante que conozcan DNS. esta tecnología. So for you trabajo en el ah, uh, em, quiero contar aquí algo que but I'm going to talk about ah, something that is much more global. So we start with DNSSEC. DNSSEC. How many of you know DNSSEC? Perfecto, podemos hacer rápido entonces so, esta pequeña introducción. Let's go quickly with the introduction. Um, I assume DNS people know it. DNSSEC is normal, uh, an extension of the normal DNS that enables you to add authenticity, integrity, and uh, authentic uh, deni uh, denial. so you know that DNS is one of the oldest protocols in uh, the internet. At the beginning, it didn't have anything, uh, any of these things. So the normal DNS can be added, the signatures, the keys, the asymmetric cryptography, and uh, em, secure denial and uh, secure delegation. Basically, that's Se we nuevo we add new registers in the DNS, and as an administrator, you have to sign it zones, and the people with the resolvers have to validate those signatures to make sure that the responses are correct. So where are we in DNSSEC? Um, this this is quite a critical technology. It takes uh, longer to, um, since it was created until it was uh, signed in uh, the root of the DNS, many years went by. We had to wait for some disasters to occur with DNS abuses until people took it more seriously. At present, from the point of view of a zone signature, this is a map that was pre is prepared by the people of the Internet Society when in a dark green, we have the strongest part of the signature in the CCTLDs. So you see that it's very well deployed. There are different uh, tones in light blue. Just a few countries in eh, Europe. This is a technology that's what I'm going to present now. It's the automation of the DS uh, DS, DNSSEC uh, registry. La, la Here you see Latin America, it, eh, this is a bit uh, larger. So from the point of view of validation, that is the other part of DNSSEC, there's a statistic that is prepared by the APNIC people with a measurement system that's quite uh, um, ingenious. suponemos que son ah, bastante em, certeros y ah. cercanos a la mm, realidad. Sabemos que BR tiene más del 50% de resolvers validando con DNSSEC. Hay otros países que están más, más abajo, pero aquí tenemos una demostración con una curva que indica cómo esto se ha mantenido lento, pero ascendiendo. Eh, esto acá ah, se demuestra que un, cerca de un 40% a nivel mundial uno, uno que que existiera validación de necesidad. Um, Acá siempre ocurre el tema del, del huevo o la gallina, o sea, la gente que tiene zonas no quiere firmarla porque dice que nadie está validando, y la gente que valida no que maneja resolver, siempre quiere validar porque dice que nadie firma. Pero esto de romper un poco esa inercia y demostrarle que esto eh, llegó para quedarse. Uh, realize that parte this de las buenas prácticas básicas que uno esperaría para uh, Basic, uh, uh, best practices that you need ahora, to maintain a DRS. Del, so del, in the current software que, que uh, status of uh, the software that eh, allows you to sign, we are doing quite de, well. I have presented eh, DNSSEC talks at LACNIC in the past, LACNOC mm, rather. Hace unos años atrás uno, claro, a few years ago, you would expect that this was not mature enough and that many things had to be manual. But the open source uh, software and the external hosting have moved uh, moved uh, forward quite a bit and everything and things are highly automated. Eh, there are services when you buy a domain name and you can enable it and with a single click everything will work. Uh, the DNS will ehm, work and signed, etc. Another important thing is rotations because at the beginning uh, when the people started to sign everything was very nice but people would forget that when adding DNSSEC concepto temporal al DNS y entonces uno tiene que ir manteniendo y eh, refrescando las firmas de um, forma continua. Antiguamente el DNS uno podía dejarlo abandonado por años sin tocarlo, ahora es un servicio que no es complejo de manejar, pero sí hay que tenerlo en cuenta y considerarlo en el como cualquier otro servicio moderno. Eh, también el cambio de algoritmos, eh, al utilizar criptografía, por supuesto que todas técnica, uno puede ser paciente After some time, you have to renew it because you know that there are attacks, there are mathematical improvements or processing eh, eh, improvements that eh, render them obsolete. Very old algorithms will grow uh, obsolete. so this is not as frequent. The changes in the algorithm may happen uh, every three years, but now there is support to do it automatically service. So we have a, uh, servidor de the, uh, the, DNS. well, when, um, the server tells you that they change the algorithm, they are in charge of the timing and you don't have to be an expert. However, después de, de, de, haber dicho todo lo, lo bien que está DNSSEC all the good things y cómo, about the DNSSEC cómo nos encontramos ahora después de todo este tiempo. How we are doing now, Existe un único punto donde hay algo que, que es manual y que causa problemas para el, para el despliegue, es el paso de eh, entregar el registro de ese al padre. The, uh, DNS, em, the, the Cuando yo firmo con DNSSEC mis propios zonas, es un proceso que yo hago internamente. thing eh, that I do internally. that is, I generate the keys, I sign the zone, and I publish it in the DNS. However, that won't work until my parent certify certifies that the key that I'm using to sign is the right one and that is done through a register that is called the DS, eh, the delegation signer, that uh, is uh, published by the parent, certifying that the child is uh, signing with the DNSSEC, and on doing so, uh, they also check what the right key is. And in asymmetric cryptography, the issue of key eh, distribution is complex. The people, for instance, in the web, the uh, PKI in the web solves it using the certified notifying authorities. En el DNS In the DNS, they decided to take a different path, and that is eh, taking advantage of the same uh, hierarchy of the eh, DNS that enables the root, to have a key that we must all trust blindly uh, because it's the key, eh, it's, it's the root key, and from then on the DNS will do the safe uh, delegations with a chain of trust so that each child and subchild will certify the right key. En, em, en un comienzo eh, se definió que el, el, el envío del DS al padre se iba a hacer uh, por fuera del DNS. Uh, en el fondo, yo uh, cuando compro un dominio, se lo compro a un registrar o a un revendedor que, con quien yo tengo mi relación de confianza y donde defino mis NS para cuáles van a ser los servidores de nombre. Y ahí yo también podría indicarle cuál es mi DNS. Era importante hacerlo por fuera del DNS oh, porque eso le da más robustez y outside DNS because that makes eh, it more robust. So you won't have single point failures in the DNS. So this is certified because there's an extra layer, security layer. However, this causes operational problems. And we always have this thing of the balance. To what extent, how sure, do, how, how eh, secure do we want to be, and how usable do we want to be. So at the beginning, The issue was podría ser that eh, operativamente hablando ser eh, correcto. Um, it might be correct forma, to do it like this, but very eh, quickly we realized that it caused problems in deployment. We are speaking, for instance, of people or operators that have hundreds or maybe thousands of domain names, and of course, it's not user-friendly to do it manually. Each uh, registry does it a different way. There is nothing standard. So there are some that in the website I can as a client, and I have to put the DNS uh, registry, I have to paste it there. Others eh, have different fields where I have to select the algorithms one by one eh, manually. Very few have an API, an uh, interface enabling you to automate it. Eh, and an end user uh, buying a domain and hiring a hosting, it's very difficult for the hosting to say, now take this DNS and give it to your because no va a saber know uh, what to do. a equivocar en pegarlo, etc. Entonces, ese es el gran problema, que no se podía automatizar y acá les traigo la buena noticia que ya es posible, hay una técnica para hacerlo y que esperamos que ya están los primeros, las primeras eh, implementaciones funcionando uh, y esperamos que, que pronto, en uh, un año o un par de años, esté andando de forma más global. So solución que that we found, eh, de las soluciones solutions fue e standardized in IETF is using a new registry that's called the ah, CDS, Child DS. the DS is usually published by the parent, and now hay a DS that belongs to the child. CDS. It was standardized a few years ago. el the parent scans funciona. que tenemos el dominio no.lat que quiere firmar y su padre es .lat. .lat uh, eh, está en verde porque está firmado con DNSSEC. No.lat no, uh, está en gris. Como les contaba antes, la gente de no.lat tiene su the propio, people in Deltlat eh, have their own. Tiene su, el, el, el, puede hacer en forma independiente todo el the whole deployment of DNSSEC independently and develop keys that are the DNS keys, the signatures and the, the negative registries, DNSSEC, no, no but it won't work even if the eh, zone is published, signed, a validator won't be able to validate it and will respond with uh, responses ah, without DNX Act. So what we need here is that through a DS uh, registry, the uh, Uh, they y es aquí donde la automatización ocurre porque mismo puede publicar en su zona un registro CDS, ah, el padre uh, en forma periódica por política propia puede ser una o estaría escaneando a todos sus hijos. Cuando encuentra un hijo que tiene un registro CDS, lo copia y lo publica como uh, DNS Y en ese caso ya tenemos que el está completamente So here validado. dotlet would be completely validated. Eh, por supuesto hay que of tener you especiales, to be especially ah, esto fue pensado originalmente para los rollovers, para las rotaciones de llaves. El hijo publica una llave, pero las buenas prácticas dicen que luego de algún mm, tiempo tiene que eh, crear una nueva, cambiarla. eso es lo que se llama una rotación. Entonces, manualmente también significaba que el hijo que estuviera firmado tenía que ir al padre parent to the register and put the same key and say that the old one uh, was no longer good. The CDS allows this to be to occur automatically, and thanks to the fact that originally it was signed by DNSSEC, we can certify that CDS is correct. Em, pero bueno, esto es lo que estaba contando, pensado originalmente en rollovers, pero también se puede hacer para partir desde cero. Em, el gran problema a partir desde cero es que el disco no está firmado, entonces no podría decir que alguien pudiera inyectarme un CDS falso. Pero em, hay, distintos registros que tienen distintas políticas que pueden decir, por ejemplo, esperar eh, cinco días, una semana, para asegurarse de que el registro se mantiene en el hijo eh, inalterable y de esa forma evitar de que alguien esté inyectando eh, un registro falso. Hay algunos que deciden, por ejemplo, usar TCP para esa consulta, porque de esa forma están evitando alguna vulnerabilidad de, de UDP y asegurar que todo funciona. Otros deciden hacerlo desde, desde distintos puntos de Internet para asegurar que no haya algún secuestro en el camino. Pero también hay una técnica que es muy ingeniosa que se inventó el año pasado, me parece, que permite acelerar este, acelerar este proceso mediante el el servicio que da ah, hosting de DNS utiliza sus propios name servers para certificar que el CDS es el pues, correcto. Eso está eh, recién en discusión en IETF, así que e está right eh, now, demasiado en pañales so ahora, pero sin embargo, por ejemplo, nosotros en punto .cl que esperamos, CL, ya tenemos la implementación de CDS lista, nosotros escaneamos CDS los solution, we scan our own em, vamos a partir Children, también con esta técnica de bootstrapping desde el bootstrapping comienzo. Right from the outset. Y, y, es una técnica que es apoyada por, eh, por los grandes, por ejemplo, Cloudflare, for example, Google, Cloudflare and Google están utilizando. using this technique. Ahora, ¿cómo está el estado Now, de esta técnica? Está soportado It automáticamente de nuevo en DNS en, en, authoritative DNS, combined bind, and not. dos de los más grandes que These se espera que pronto estén todos. Lo que hacen esta, estos, estos servicios es que cuando tú firmas tu zona, automáticamente publican el CDS, esperando que eh, tu padre lo, lo obtenga. Pues eh, como les contaba, en hosting de DNS este externo también está disponible ya actualmente, por ejemplo, en Cloudflare Google Domains, tú Google botón automáticamente se crean las llaves, se firma, se publica y además el registro CDS se, se publica también esperando que el padre lo, lo obtenga. Ah, no sé si antes lo, vieron en... Ah, allá abajo está, en, en el mapa, no se notaba mucho, pero .cr lo tiene tiene funcionando en Costa Rica. Ah, ellos <laughs> escanean a sus hijos y publican el DSL. En punto .cl, como les decía, está en marcha blanca. Eh, aún no se hace automático la publicación del DS, pero se viene pronto los próximos meses eh, la gente de punto .se, que han sido pioneros también en DNSSEC, también lo e, están utilizando desde hace tiempo. Y eh, ellos manejan también varios otros TLDs son más pequeños. y eh, muy importante para la um, LACNIC, también la gente de RIPE, uh, uh, para los reversos, eh, que están utilizando que firman sus reversos, sus, reversos, sus direcciones IP, em, van a van a poder eh, utilizarlo para los rollovers. Me parece que ellos no la, la primera vez tiene que ser manual, utilizando la interfaz web de manejo. Em, bueno, alguna, eh, Quería poner algún ejemplo de configuración, pero um, es, demasiado simple, es solamente una línea. En Bind es absolutamente automático utilizando DNSSEC Policy, la forma moderna y recomendada de, firmar con DNSSEC. Bind también se preocupa de temas de timing, entonces cuando ustedes firman, no van a ver inmediatamente el CDS, porque hay, que esperar cierto plazo y momento en que es seguro publicarlo, y Bind se preocupa de eso de forma automática. Canot es una línea de configuración donde uno agrega eh, de qué forma lo, lo quiere utilizar. Eh, Pero, como ven, es muy simple. Quería mostrar ah, casos de, de punto CL, especialmente como nosotros estamos haciendo el, escaneo eh, a diario. Y, nos llevamos la sorpresa que uno piensa que esto es demasiado avanzado, que, no, lo van a estar utilizando, pero nuestra sorpresa fue que al escanear buscando CDS nos encontramos con el triple de cantidad de dominios que están firmando que los que actualmente envían el, DS utilizando la interfaz web de, de Entonces, beneficio inmediato. Nosotros cuando comencemos esto y lo lancemos, vamos a ver exclusivamente cómo aumenta la cantidad de dominio. Acá, acá les quería mostrar un poco de números. Lo que, lo les decía, en, em, en punto C era aproximadamente unos 600 nombres de dominio firmados, eh, eh, pero es una mm-hmm. constante en varios registros de países. Eh, y, em, registros que publican CDS, o sea, punto dominios.cl que publican CDS son más de 1.500. Entonces, claramente claramente so the benefit eh, eh, is quite clear. This technique eh, is just a for everything to explode. esto eh, explote. En, la mayor parte, por supuesto, hay, hay algunos que DNS services that enabled this. Y eso so es todo eh, como conclusión al fin de NSSEC automatizado. Yo he conversado DNS. con algunos operadores que le encantaría hacerlo, pero siempre tienen este tope de cómo automatizarlo a full y, automate this and then tema. forget about the whole issue. But finally, the technique is available and hopefully this will be e soon adopted by the old TLDs and registries. Eso es todo. So that would be all. Thank you very much. Muy bien, muchísimas gracias Hugo. Thank you very much, Tenemos ahora Hugo. unos minutitos para alguna pregunta. Eh, si hay alguna pregunta disponible en la sala para from Hugo. The room, from Hugo. También estamos chequeando de manera virtual. Si alguno de ustedes ha compartido en el botón de Q&A. Ahí está, tenemos una pregunta so aquí en la sala. Soy Rodrigo de BTL. Eh, tengo una pregunta. necesariamente eh, por el ah, tema de entrega de llaves. En el caso de, por ejemplo, de Bolivia, tendría que NIC.bo crear su llave maestra para empezar a trabajar en este esquema, ¿no? si no, no se puede... Claro. sí, exactamente, claro. Eh, DNSSEC, utiliza la, la, misma delegación de padre del DNS, entonces para que ustedes tengan DNSSEC necesitan que su padre en este caso punto veo firme eh, su zona antes. Gracias. Thank you. Y, nosotros como comunidad eh, podemos eh, de alguna forma ejercer cierta demanda o, presión de alguna forma para, para que los padres lo, lo realicen. Muchas veces también ocurre esto, que, un padre no, no se atreve o no a firmar porque piensa que nadie lo necesita, pero siempre hay dominios que son críticos, a veces son más críticos que el, el propio NIC. Muchísimas gracias, Thank Hugo. You, ¿Una pregunta más? Hugo, Nicolás Antonio, muchas gracias por la, por la, presentación, muy interesante. Es el, el, el eslabón que falta, digamos, para DNSSEC. Consulta. En, en, si entiende bien, en el caso de, de Nick Chile, estaría usando el CDS, tanto para rollover, como para el caso inicial. <laughs> El rollover, entiendo que es bastante simple la certificación, digamos, porque la autenticación, porque lo firmas con la, firma antigua antes que caduque y es una, forma fácil de mantener la confianza. ¿Qué, qué, en el caso de que sea la primera vez que este ¿toman alguna medida particular para asegurarse de que, no, alguien no está haciendo por ejemplo, sabiendo que van a empezar a usar eso, hacer un ataque ahí, tratar de generar de CDS por todos lados y hacer un destrozo, Sí, sí, gracias por la pregunta. Sí, em, claro, nosotros tenemos escritas las políticas y cada registro, por ejemplo, la gente de punto también tiene muy claro cómo cuáles son las políticas para permitir activar ese NSSEC desde cero. Y en nuestro caso nosotros utilizamos, como les contaba, TCP, dijimos que se mantenga por cinco días en todos los DNS, eh, tanto por cuatro Claro. Y con eso esperamos evitar Otra cosa muy importante que, por ejemplo, al exigir TCP e estamos de alguna forma siendo un poco más estrictos en, la calidad del DNS en eh, actualmente en .cl nosotros no, no, no, hacemos una exigencia muy grande de la, operación de los, dominios de los hijos, pero esto queremos aprovechar además de mejorar la, la sanidad de la zona. health of uh, the zone and internet ah, in general. and something else. técnica the technique I was telling you about regarding bootstrapping, this eh, allows to do this in an automated way. you don't need to wait for the five minutes. that is a bit longer, maybe, but ultimately, if I inscribe, digamos, if I register a .cl domain, que tengo los ns.proveedor.cl, ese ns.proveedor.cl, ese nombre puede en su zona firmar un, una uh, certificación que el CDS es el correcto. Y eso al estar validado permite que sea acelerar el proceso, pero una técnica más avanzada que va, a tomar un poco más de tiempo. It's a more advanced technique that will take some bit, some more time. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Tenemos alguna otra pregunta?